Pokój Wam, kochani. Witam Was w tym dosyć szczególnym czasie. Nie będę mówił o tym wszystkim, napisałem trochę o tym. Dlaczego, jeżeli już, to ta cała sytuacja napała mnie raczej nadzieją. Poniżej znajdziecie link. A dalej planowo, to co miałem nagrać już od dłuższego czasu, ale tak jakoś się nie składało. Mm. W odniesieniu do poprzedniego filmu winienem Wam wyjaśnienie w związku z wartościami, bo opisałem je trochę jak jakiś marketingowiec. Same zalety, żadnych ryzyk, żadnych yy, zagrożeń, nie ma tak, kochani. Zawsze jest jakaś cena, którą płacimy e, i to jest nieuniknione. Dlatego dzisiaj chciałem Wam powiedzieć trochę o rzeczach, które można bardzo mocno spieprzyć i bardzo wielu z nas tak właśnie robi. E, kiedy próbujemy posługiwać się wartościami. Ja również przechodziłem przez dużą część z tych rzeczy, a zatem Zacznę po kolei. Na co zwracać uwagę, żeby powiedzieć to w pozytywny sposób? Po pierwsze, kierunek. Zawsze musimy pamiętać o kierunku, w którym chcemy iść. Nie jest sztuką wybrać byle jakie wartości, które ktoś nam powie. W żadnym wypadku musimy brać pod uwagę e, naszą indywidualną sytuację na przykład, pierwsza rzecz, która mi się na, nasuwa, rodzice mówili mi stabilność. Jakąś stabilność w tym Twoim życiu. Pogrzeba mi stabilność, jeżeli moje życie jest nieszczęśliwe. Im bardziej staję się szczęśliwy, tym bardziej e, powstaje jakaś chęć tej stabilności, bo ona ma jakiś sens że mam w swoim życiu coś, co chciałbym zachować. Wtedy stabilność, ale jeżeli po prostu nie wiesz, co chcesz robić w swoim życiu, nie podoba Ci się, co się dzieje w Twoim życiu, zapomnij o stabilności, właśnie wbij kij w mrowisko, poszukuj, odkrywaj. Życie ma tak dużo do zaoferowania. A nieraz już jeszcze co autostopem na przykład słyszałem historię typu a ja to zawsze tak chciałem. A potem będzie za późno. Niestety, musimy pamiętać o kierunku, w którym zmierzamy. Druga rzecz to jest cel, bardzo związana z tym rzecz. Tylko, że jako cel mam na myśli to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy osiągnąć i żebyśmy czasem się nie zatracili w tym. Znaczy się, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to upewnijmy się, że to osiągniemy z jakimś prawdopodobieństwem. E, chodzi mi tu na przykład o sytuację, że ktoś na przykład cały czas inwestuje w swoją przyszłość, odkłada na emeryturę, kiedy będzie już nieszczęśliwy, schorowany, bo stracił najlepsze lata swojego życia. Jest to oczywiście bardzo skrajny wypadek, ale myślę, że dosyć mocno, e, dosyć mocno rozpowszechniony. Wielu ludzi potem żałuje. Dla kontrastu ja na przykład uznaję inwestycje i uważam, że w swoim życiu miałem kilka bardzo udanych inwestycji. E, teraz oczywiście coraz bardziej myślę o przyszłości, to jest jasne, to z wiekiem przychodzi no ale mimo wszystko jednak staram się, żeby każdy dzień był szczęśliwy. Jeżeli tego nie ma, to nie ma co myśleć o przyszłości. Przede wszystkim być szczęśliwym człowiekiem. Nie da się zwariować. Też ważną rzeczą jest to, że jeżeli usta ustalamy sobie cele, to raz, że muszą być realne, bo inaczej po prostu zje nas. E, po prostu demotywacja. O, jak ja to bym, czemu to mi nie wychodzi? Bo osiąganie rzeczy trwa. I to najbardziej chyba widać właśnie przy nauce języków, które jest bardzo, bardzo długotrwałym procesem. Ja nie znasz już pięciu. Potem już jakoś to idzie trochę szybciej i przede wszystkim wiemy, że porywamy się na coś bardzo dużego. Eee, i ważne jest to, żeby się cieszyć małymi rzeczami. Żeby wiedzieć, że nawet mały postęp może być oznaką dużego sukcesu. I co więcej, jeśli chodzi o cele, muszą być mierzalne. No bo co to za cel, na przykład pieniądze czy status społeczny? Już w ogóle pomijam kwestię, że pieniądze i status społeczny nie powinny być nigdy waszymi celami, bo to są narzędzia. Osiągamy pieniądze, status społeczny, mądrość, wiedzę, w skrócie siłę, żeby osiągnąć jakiś cel. Jeżeli nie mamy celu, nie ma to sensu. Trzecia rzecz, już z trochę innej beczki, to są zmiany. Świat to są ciągłe zmiany. Również nasze życie również się zmienia. Nie tylko to, że świat się zmienia coraz szybciej, z coraz większymi zawirowaniami, o czym również pisałem w większości tak naprawdę w tym artykule, to również to jak z wiekiem przechodzimy przez kolejne etapy swojego życia i, i, i jako młodzi ludzie chyba bardzo lubimy to wybierać, ale gdzieś chyba koło i powoli przychodzi czas, w którym <laughs> zaczynamy to rozumieć trochę bardziej, że tak, przechodzimy przez kolejne etapy, bo kolejne lata doświadczenia fakt, każdy ma swoje doświadczenie, ale pewne, pewne, e, pewne wzorce powtarzają się tak naprawdę dla każdego człowieka. Jak to, że w młodości chcemy się wyszaleć, jak to, że im, że koło trzydziestki powiedzmy już, już jeżeli wszystko dobrze idzie, powoli zaczynamy się bardziej nasycać tym wszystkim, zaczynamy lepiej rozumieć świat, bo już jakąś dekadę dorosłego życia mamy za sobą, już zaczynamy trochę lepiej rozumieć, co się tutaj dzieje, w związku z czym chcemy bardziej wpływać na to. Chcemy rosnąć w siłę i, i tak jakby zostawić coś po sobie. No tutaj jestem w stanie powiedzieć, co się dzieje przez te pierwsze e, trzy dekady, a potem są kolejne rzeczy, które wciąż są do odkrycia. W związku z czym nie można ustalić sobie tych samych wartości na całe życie. To nie ma sensu. Więc zmiany. Trudno jest tak naprawdę podążać za zmianami. Musimy o tym pamiętać, żeby, żeby na bieżąco to wszystko sprawdzać. Czy, czy cel się zgadza? Czy kierunek jest? Tak? Bo jeżeli, jeżeli będziemy przez całe życie panować w jedno, pakować w jedno swo, swoją, swoją uwagę, to wiecie, tak naprawdę życie jest harmonią. Harmonią wielu współistniejących czynników. I one muszą się razem zgrywać. Jak jedno wyjdzie, e, jedno zdominuje drugie, to powstaje dysharmonia i wszystko się zaczyna psuć. Zresztą pisze o tym właśnie, że świat właśnie wpadł w taką dysharmonię, dysproporcję, dysbalans, że rozwój ogółu za bardzo przyćmił rozwój jednostki, że kumulatywna wiedza i rozwój ekonomiczno E, naukowe poszedł bardzo w górę, ale życie duchowe i intelektualne każdej jednostki po prostu zostało na bardzo niskim poziomie, przez co wszystko się psuje, przez brak e, odpowiedniego zrównoważenia działań. E, więc to jest ten balans, bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, o której pamiętajmy, to jest pamiętać o sobie, że to przede wszystkim chodzi o moje dobro. Tutaj można e, mm, tak jakby przytoczyć to, co mówiłem, że przede wszystkim chodzi o rozwój siebie, o to, żeby, żeby cieszyć się tym życiem. Jeżeli wartości, które przyjmujemy, zabierają nam szczęście, czemu? W imię czemu? W imię czego chcesz sobie odebrać szczęście? Oczywiście mogę zakasać rękawy i pracować dla swojej dobrej przyszłości. Jak najbardziej pochwalam, zwłaszcza jeżeli nadchodzą trudne czasy, a, a widzisz, że, że, że, że żyć tak jak żyjesz już dalej nie można. Myślę, że to teraz może się okazać bardzo powszechne niestety. Również ja to do, dostrzegam sam sobie, aczkolwiek ja akurat się cieszę na te głosy. Wreszcie coś, coś mnie pcha do tych zmian. Ale też e, pamiętając o sobie, to wydaje mi się, że takie, taka dbałość o to, żeby to chodziło o moje dobro, w pierwszej kolejności, kiedy zaspokoję siebie, zaspokajam, zaspokajam e, potrzeby innych. I dążę do tego, żebym jak najszybciej mógł to robić, bo to jest również nasza potrzeba, służyć innym ludziom. E, ale też chodzi o to, żeby być ze sobą uczciwym i umieć się przyznawać do błędów. I tutaj trochę przykład trochę innych wartości, bo ja tutaj cały czas mówię o takich wartościach, które, e, które bierzemy pod uwagę intelektualnie. Takich, o których myślimy, które mierzymy, zawsze musimy je mierzyć, no bo to jest pewnego rodzaju wyparcie jakiegoś faktu z myślenia, więc trzeba to jakoś w inny sposób zaspokoić, tak? Natomiast też wartości mogą być takie, że, że takiego z serca wypływa jakaś wartość. I, I ja miałem w swojej sytuacji coś takiego, że, że wartości było, były jakąś rodzaju definicją czegoś, co chcę rzeczywiście utrzymać w swoim e, życiu, ale moja arogancja sprawiała, że to nie działało tak, że ja patrzyłem, czy na pewno podążam za tym, co robię. Nie. To, co ja robiłem, to było to, że wychodziłem z założenia, że robię to, co wyznaję, że powinienem robić. A potem budowałem jakieś iluzje, które miały to, e, mm, to potwierdzać. I racjonalizacja jest dobrze znanym mechanizmem w psychologii i myślę, że nie jestem raczej w tym odosobniony, że nie byłem w tym odosobniony, bo myślę, że sobie z tym coraz lepiej radzę. A przynajmniej jestem w stanie się przyznawać do błędów, zwłaszcza jeżeli ktoś dobrze to uargumentuje. No właśnie, więc jeszcze raz. Mm błędy poznawcze. To oczywiście się zawiera w poprzednim, ale myślę, że ten punkt wymaga dodatkowego. Hasła, które jest bardzo ważne. Błędy poznawcze. Warto je poznać, zidentyfikować w sobie i naprawić. bo one psują życie. Oczywiście potęga naszej racjonalizacji i mechanizmów obronnych e, z łatwością to usprawiedliwi, tylko że problem polega też na tym, że zarówno te mechanizmy obronne, jak i błędy poznawcze, one wynikają z tego, że tak nas ukształtowała ewolucja. Ona nie przystosowała nas do radzenia sobie z taką ilością informacji, nie, nie przystosowała nas do udziału w zderzeniu tak dużej ilości różnych stronnictw. To zawsze było nasza wioska, ich wioska, nasze państwo, ich państwo. Jak to broni, to to broni. I nie mogę zdradzić swojego sąsiada, bo wszyscy na tym ucierpimy i polska historia w dużej mierze jest tego przykładem. Tak? Teraz sytuacja jest zupełnie inna, jest tyle różnych stronnictw dookoła, tyle informacji. Tak łatwo jest przekazywać informacje, że to już się stało bronią. Zresztą ta sytuacja teraz pokazuje, nie to, żebym chciał e, szerzyć jakieś spiskowe teorie, ale, ale chodzi o możliwość. Jak dużo taka sytuacja jest w stanie zmienić, już kałasznikow nie jest potrzebny. Ile można zrobić po prostu mówiąc? Taka jest, taka jest generalnie specyfika świata, w którym mamy masy, które które są potęgą i, i łatwo nimi manipulować niestety. Więc to jest bardzo niebezpieczna broń. E, I też aspekt informacyjny w tym wszystkim. Dopiero czas pokaże, jak, jak zachowanie poszczególnych ludzi, całych społeczeństw w obliczu tego całego zagrożenia o co w tym tak naprawdę chodziło? Oczywiście wszyscy wierzymy w to, że znaczy się ok. Zagrożenie istnieje, choroba jest, na pewno trzeba na nią reagować. Tylko pytanie jak? No ale to wiadomo, że to jest kwestia nieodrobionej e, lekcji po prostu. Już od, e, już od e, 20 jakichś lat, powiedzmy, co chwilę jakaś wychodzi, e, do tej pory wychodziły takie, o tam, świńska grypa, ptasia grypa, czy jakieś tam różne, jak się wydawało, przesadzone. Ale po prostu epidemiolodzy po prostu uczulali na to, że to się może stać i teraz nagle bach, mamy. I dlatego też e, protestuje przeciwko twierdzeniu, że ta epidemia jest czarnym łabędziem. Nie jest żadnym czarnym łabędziem. Nawet Taleb, który ukuł to pojęcie, mówi, to nie jest żaden czarny łabędź. Epidemiolodzy o tym e, trąbią od dawna. Ale oczywiście kto by się chciał na to przygotowywać. A może gdyby takie przygotowanie było, byłoby wiadomo, jak zareagować, bo tak to, jest spekulacja, nikt nie wie. Sytuacja bez precedensu. Powodzenia. Więc podsumowując, spieprzyć można dużo, ale zyskać też można dużo. Eee, I przede wszystkim dyscyplina, zachowanie e, tej dyscypliny, zdrowego podejścia do siebie, i przede wszystkim medytacja bardzo pomaga, bo e, te wszystkie punkty, czy to kierunek, czy to cel, czy to zmiany, tutaj jest bardzo dużo niewiadomych. I medytacja właśnie pozwala się zatrzymać. I, i, I po prostu każdego dnia możemy świeżo spojrzeć na życie. Że jestem wdzięczny za to, że mam dach nad głową, z kranu płynie woda, mam jedzenie w lodówce. Mam być za co wdzięczny, tak? Jak będę w lesie i, i będę jadł korzonki, też będę wdzięczny, tak? E, ale, ale też chodzi o to, że, że nasze cele się zmieniają, nasze życie się zmienia, otoczenie się zmienia. Teraz pewnie się zmieni bardzo, bardzo, więc będzie trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia do czego Was zachęcam. Ale przede wszystkim zachowania zdrowego rozsądku i, i emocji, bo to też, też ta sytuacja bardzo mi pokazuje, jak, jak bardzo możemy e, szybko stracić władzę nad swoimi nerwami. Bo nagle pojawia się dużo różnych wiadomości, no bo warto jest wiedzieć, co się dzieje jak one mogą wpływać bardzo łatwo nawet na taki umysł jak mój. Choć zawsze byłam spokojny, naprawdę te wiadomości nie potrafią wyprowadzić z równowagi. Oczywiście nie mówię o jakichś głupotach z telewizji, ale e, ale już nawet słuchanie inteligentnych ludzi stawało się. No, w każdym razie. Przede wszystkim tu i teraz. Często się resetować, często spuścić całe ciśnienie z siebie, bo to ciśnienie bardzo mocno nas warunkuje, żeby móc spojrzeć ze świeżej perspektywy, co dalej, gdzie się teraz uda, co teraz będzie moim celem, co będzie moim kierunkiem, na jakie zmiany muszę zareagować, w jaki sposób. To tyle. Jak zwykle proszę o pytania, o informację zwrotną i jakiekolwiek poczucie, że, że, że to się zbliża, że to się łączy, bo to jest właśnie czas, żeby się zbliżyć do siebie, bo inaczej nie przetrwamy, kochani. Będzie, no może być bardzo ciężko, jeżeli nie zaczniemy się bardziej e, ze sobą łączyć. Zresztą widzę bardzo silną tendencję, że coś takiego następuje i to mnie bardzo cieszy. Więc zauważmy to, taki jest znak czasu. E, widzimy coraz bardziej, że, że ten system, który wydawał się tak jasny, nie? Chyba nie można mu ufać, więc zaufajmy wreszcie sobie że nie możemy zaufać nikomu innemu niż sobie nawzajem i sobie samemu i przede wszystkim w pierwszej kolejności Bogu. Czy jakkolwiek chcecie go nazwać.